اما بزرگوار اینا نگیم نه بابا کون لقب بزرگوار و خانوادهش الو آره اون کامیون ترقه ها رو بیار اینجا خالی کن آره بابا شیشه مشروب هم بیار قراره امشب بترک کنیم به همه نافای محلتونم بگو بیان آه آدرس چیز لباسان هیلز آقای بوغ <laughs> آره آقای بوغ هم خودش هست <laughs> آقا جون سلام میشه بریم بیرون آتیش روشن کنیم چی؟ <laughs> چارشنبه سوریه چارشنبه گوزی دیگه چه سیقیه بیا بشین سر جات ببینم بابا آقا جون تو رو خدا نه نه تو تو بهش بگو نه ای بابا شیرین کاریات بکن بذار بچم خوش باشه دیگه بابا ای بابا باش آج خانوم فقط به خاطر تو <laughs> خب باشت ببینم فندکو بده من بیا آقا اینم فندک <laughs> واو پشت جام دیشی حال کردی یا نه نفس اجده میگم به این بوی سوختگی میاد آره یه چی داره میسوزه مثل این که آی آی سوختم سوختم آخش چی همش تقصیل توی پوفیوزه kodum zındı zındı bir suzun Baba ben askerdim.